Noin, salaiset aseet. Kuu ja kaverit. Tuleeko kuu? Kuulostaa lupaavalta. Kertooko kuu, mitä on luvassa? Se tässä selviää, kun saadaan tuo esitysmateriaali paikalle, paikalleen, mutta täällä näkyy jotain tällaista, josta voi jo jotain päätelmiä tehdä, mutta kerrotaan kohta lisää. Asia selvä. Löytyykö tämä kuva sinne? Täällä on johtokin. se on, se on toi, täällä on toi VGA. USB kanssa. Ei virtaa, okei. Katsotaan. Ei. No kuule, tää on tämmönen neliulotteinen tää USB. No niin. Yippee! Joo. Puhu mikkiin. joo, mä voin, pitäisikö se vähän tässä Eli tosiaan tehtiin tällainen salainen ase, kun salaiset agentit niitä yleensä tarvitsee. Ja, ja, ja. Katsotaan. Joo, eli tota, meillä oli käytössä aika halpaa tekniikkaa, niin meillä laboratoriossa kuitenkin ei ollut ihan niitä MI-16 resursseja. Ja tosiaan tämä on tämmöinen netin yli ohjattava tekniikka, niin sitä, vo, sitä voisi ehkä päristellä jatkossa jopa tuon UDP-paketeilla niin kuin noita valojakin. Mutta se on vielä vähän työn alla. Mutta tota. Ja sitten tosiaan agenttien vaarana on seksitaudit, niin ajateltiin nyt kehittää tähän ratkaisu. Ja ja. Joo. Joo, eli tuota, tässä mentiin tällaiseen rautaratkaisuun, koska valmiit eivät miellyttäneet meidän tarpeita hinta ja, ja tuota, laatu haarukassa. Valitsemme tämmöisen FTDI-piirin valmiin sarjakaapelijohdon, jossa on tämmöinen jännä ominaisuus, että sitä pystyy ohjaamaan bitbanging tilassa, eli niitä IO-pinnejä pystyy kääntelemään vapaasti softalla. Eli kuten vanhemmat häksärit tietävät, niin on pystynyt tekemään rinnakkaisportilla tällaisia juttuja aiemmin ja sillä on pystynyt tekemään hyvinkin eeppisiä viritelmiä ihan tavallisella tietokoneella ja muutamalla apukomponentilla. Mutta tuota, rinnakkaisportti on kadonnut, mutta onneksi tilalla on tämmöinen ratkaisu. Noita saa ihan kaupoista. Ja, ja tuota, meidän rautaratkaisu oli sellainen, että siihen ei tarvinnut edes mitään muita komponentteja, jännitetasot sopi suoraan yhteen, joten me vain kolvattiin piuhat kiinni. Ja sitten vähän liimaa eli haskellia. Warp Framework web, web-alustana ja sitten tuota, tätä varten on tehty ihan C-kielellä tuollainen FTDIin ohjauskirjasto, johon on sitten Haskellin FFI-rajapinnat, eli sillä pystyy toteuttamaan kaikenlaisia. Tämän oikea toteutus alun perin oli I2C-sarjaliikenneohjain, mutta tuota, sitten me keksitte, että tällä voi tehdä jotain paljon pärisevämpää. Ja tässä on tuota kuva tuollaisesta ähm, vibraattorin kauko-ohjaimesta, jos ei tähän mennessä käynyt ilmi, mistä on kysymys. Avasimme sen ja se näyttää tuolta sisältä ja sitten sinne muutamat kriittiset johdot. Meillä ei ole tämän parempaa skeemaa tuosta, eli ottakaa screenshotti ja <laughs> kolvatkaa sen mukaan. Ja sen saa sitten koteloitua tuohon, ja, eli meillä on tuommoinen seksikontrolleri, jonka saa usb kiinni. Eetu kertoo lisää. Joo, eli tämmöiset valmiit ratkaisuthan tietysti on opiskelijabudjetille vähän niin kuin mahdottomia, joten piti tehdä itse. Ja me päästiin tuommoiseen about 30 hintaan, että kalliinta, kalliintahan tuossa oli toi USB-kaapeli, jonka saa koneeseen kiinni, että se oli vähän custom osa, että Noita vibraattoreja saa Kiinasta tosiaan 10 dollarilla langattomina, mutta ongelmana on tosiaan se, että niitä ei voi ohjata verkon yli toisin kuin tätä meidän toteutusta. Ja havaittiin sitten tämä markkinarako tietysti tässä. Mutta tietysti tällä hetkellä tässä on sellainen haaste, että Joel joutuu kolvaamaan noin jokaisen kontrollerin erikseen, eli sitä saattaa tulla vähän lisää kustannuksia tuon raudan päälle. Eli meillä on vielä vähän hakusassa, että saisiko tuohon jonkun toisenlaisen halvemman lähettimen tai jotain, jolla tuota saisi kontrolloitua kun USB kuitenkin on valmiina tuommoisia erilaisia radiotaajuuksia puskevia komponentteja. Joo, ja tosiaan täällä jo äh, tarina alkoi, eli tuota, ihmiset löysivät osoitteen, eli ähm, palvelu löytyy osoitteesta salainen.ase.instanssi.org portista 3000. Ja lähdekoodit löytyvät GitHubista, eli sieltä voi käydä ihmettelemässä tuota lähdekooditoteutusta. Ehkä sinne jossain vaiheessa voidaan myös ne skeemat piirtää, jos jaksetaan, tai joku, joka haluaa tällaisen itselleen rakentaa, niin me mielellään otamme siitä, siihen liittyvää kuvitusta sivuille. Ja tuota, tästä voisi vilauttaa tätä saittia. Se näyttää tältä, eli täältä voi valita, täällä on aseen valinta, ja täällä on tällainen aseen laukaisutoiminto, keskeytystoiminto ja seuraavan aseen valintatoiminto. Jos se jostain syystä menee jumiin, niin täällä on onneksi fiksaa jumipainike. Ja tuota, haluaako Eetu vielä lisätä tähän jotain? Joo, eli tota, tämä tosiaan on sinällään ihan toimiva ratkaisu, että ei muuta kuin jos itselläkin se budjetti tökkii, niin ei muuta kuin kolmi käteen ja lähdekoodit on valmiina. Ja tosiaan, niin tuota nyt saa kokeilla tässä, että... Ja... Joo. Hei, joo. Painakaa joku nappula. No niin, seuraava iPhone. Lähteekö? Menikö se jumi? <laughs> Ehkä me lopetetaan tämä. Eikö se toimita? <laughs> Ehkä tämä riittää, kiitos. <laughs> Joo. seuraavaan instanssiin sitten jokaiselle omaan taskuun tuollainen ja saa valoefektien lisäksi tärinät demoihin.